近期总会在网上刷到好多周深加盟某个综艺的消息，说的真情实感，就像是已经板上钉钉了一样。关于这些消息，工作室及周深本人也没有任何表态，真假无从辨别。描述最真切的一个是国潮音乐节，具体到参加人员和活动时间都一一列举出来呢。这样的音乐会怎么可能会少得了周深呢？ 因为自从周深火起来之后，不论什么样的综艺都会有人提及他的名字，博取热度。周深去年参加国潮音乐节，难道今年的他一定必须去参加吗？而这样的音乐会是需要门票才可以进去的，究竟是黄牛在哄抬票价，还是音乐节真的邀请到了周深？不到最后一秒，谁也无法猜到结局。不过， 无论周深参与不参与这个音乐会，粉丝都会支持周深的选择。即使最后确定要去参加，粉丝也会用自己的行动去支持周深。此外，还有一个综艺节目挺身而出，这个可大有来头，是一档全新的节目，全新形态宝藏歌手职场生态真人秀，五大类别顶配歌手相互交流。 在这里，歌手将隐藏自己的姓名，成为无名歌者，解锁全新打开方式。时代的记忆，一曲成名，OST 王者，选秀实力歌者，黑马创作歌手和真金好嗓等，听起来是一档很不错的音乐节目，极富挑战性与神秘性。周深现在的处境已经够难了，在娱乐圈没有背景，所有的资源都是凭借实力与粉丝的支持才获得的。 本来就处于黑料满天飞的状态，黑子随时都可以抓住机会黑周深，所以没有官宣的节目，尽量保持沉默。其实，静下心来思考，周深也是人，没有三头六臂，这么多的活动如何兼顾得来？他想要参加也需要有档期啊。这些综艺的上映时间是二零二一第二季度，所以说。 很有可能会在第一季度的时候就会做好准备或者录制完成，这个时间创造营可能都没有拍完，更不要提其他的安排了。不过，为什么会有这么多消息称周深加盟某个节目呢？其实，还是一句话，周深有实力与热度，他参加的每一档节目都是收视的保障。口说无凭，那就用数据来证明吧。 这是二月份演艺类节目嘉宾网络传播热度指数 TOP 十，可以很明显的看到周深参加的《创造营》以百分之四十点三六霸居榜首。二月最热演艺类节目嘉宾也是周深，并且《创造营》自开播以来，周深贡献了多条热搜，有活跃现场气氛的搞笑热搜，也有细心帮助学员的暖心热搜。和学员的神仙合唱被乌克兰媒体报道。 做到了今年创造营最想做成的事情。在创造营中，我们见识到了周深高超的专业素养，见识到了周深不一样的教学方法，更是见识到了周深可爱的一面，总是能和学员打成一片。时间给了周深成长的机会，但是没有泯灭其乐观天真的性格。不管这些综艺或者音乐会的消息是否属实，就算已经千真万确的消息。 在工作室或者周深本人没有发相关声明之前，不可轻举妄动。不要忘记了，今年跨年的时候，周深被黑的有多惨了。